hello and welcome friends MySQL सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माई एसक्यूएल की है माई एसक्यूएल में नया क्या सिखाऊंगा आइए चलिए देखते हैं तो सबसे पहले यहां से माई एसक्यूएल को मैं ओपन कर लेता हूं आई होप कि आपके पास माई एसक्यूएल जरूर होगा ओपन कर लीजिएगा यहाँ आपको एक पासवर्ड डालना होता है ठीक है तो यहाँ पर पासवर्ड डाल लीजिएगा खासतौर पर वो स्टूडेंट जो बी करते हैं या डेटाबेस सीखते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है ठीक है क्योंकि और अगर देखिए अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं और टीचर अच्छा खासा मिल गया आपको जो वाइबा लेने आएगा या एग्जाम लेने आएगा आपका बोर्ड एग्जाम तो वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस आएगी क्या प्रॉब्लम फेस आई आएगी वही दिखाता हूँ ठीक है थोड़ा सा फॉन्ट की साइज को बड़ा कर लू ताकि आपको देख पाने में सुविधा हो आसानी हो ठीक है तो चलिए फॉन्ट की साइज को मैंने बड़ा कर लिया है अब यहां पर हमें क्या करना है एक डेटाबेस बनाना है तो ऐसा आपको स्क्रीन दिखेगा डेटाबेस मैंने पहले ही बताया है कैसे बनाना है आपको यहाँ पे लिखिएगा क्रिएट क्रिएट कमांड लिखिएगा और यहाँ लिखिएगा क्रिएट और यहाँ पे डेटाबेस ठीक है तो ये लिख दीजिएगा क्रिएट डेटाबेस इस तरीके से लिखिएगा और यहाँ डेटाबेस का नाम आएगा जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर डेटाबेस बना रहा हूं एस के नाम से एस ठीक ठीक है तो ये हो गया आप जैसे ही एंटर करेंगे ना कोलन लगा करके तो वन रो अफेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा इसका मतलब है कि डेटाबेस आपका बन गया ठीक है यानी डेटाबेस आपका बन गया अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास कितने डेटाबेसेस हैं तो यहाँ पे शो डेटाबेसेस कमांड आप दे सकते हैं ठीक है आज के इस वीडियो में खास ये है कि आज के इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैलकुलेट कैसे करना है ठीक है ना तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे डेटाबेस पहले से बने हुए हैं ठीक है हमारा डेटाबेस कौन सा है हमारा डेटाबेस जो है वो सी एस सी एच के नाम से है तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें आपको एस सी एच देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एस सी एच दिख रहा है चलिए अब इसका यूज करना है तो यहाँ पर लिखेंगे यूज एस सी एच क्या लिखना है यूज एस सी एच यानी एस सी एच नाम का डेटाबेस हम यूज करने वाले हैं तो यहाँ पे डेटाबेस चेंज लिखा हुआ आ जाता है अब हमको क्या करना है एक टेबल बनानी है ठीक है तो आपको लिखना होगा यहाँ पे क्रिएट टेबल इस तरीके से लिख दीजिएगा क्रिएट टेबल ठीक है फिर टेबल का नाम आपको देना है ठीक है ना तो यहाँ पे पूरा नाम मैं दे देता हूँ स्कूल टी स्कूल टी यानी स्कूल का टेबल ठीक है और यहाँ पे तो यहाँ पर ये यह ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अब आएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट तो ये लिख दिया name underscore of underscore product तो इस तरीके से लिख दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट ठीक है ना अब नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखने के बाद इसका डेटा टाइप मेंशन जरूर करिएगा वेर कैर डेटा टाइप है हमारा ठीक है ना तो ये हमने लिख दिया है इसकी साइज हमने 20 रख दी है कॉमा दे देंगे पर यहाँ पे प्राइस की बात करेंगे ठीक है तो प्राइस का डेटा टाइप क्या होगा इंटीजर रख देते हैं हम इंटीजर इंट रख दिया मैंने इंटीजर को इंट ही लिखा जाता है कॉमा दे देंगे कॉमा देने के बाद यहाँ पे यूनिट डालेंगे तो ये यूनिट हो जाएगा और ये यूनिट जो है फ्लोट डेटा टाइप होगा कैसा डेटा टाइप होगा फ्लोट डेटा टाइप ठीक है और फिर टोटल आएगा लास्ट में क्या आएगा टोटल आएगा लेकिन टोटल हमें करना वरना है नहीं तो बस यहीं तक रखेंगे हम ठीक है और ये करने के बाद हम क्या करेंगे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे ऐसे ठीक है और क्लोज करने के बाद यहाँ पे टर्मिनेशन आपको दे देना और एंटर कर देना तो देखिए ये लिखा हुआ है जीरो रो अफेक्टेड यानी हमारा जो काम है वो हो गया है अब हमको करना क्या है आगे क्या करना है आगे आपको DESC कमांड चलाना है और यहाँ पे देख लेना है कि इसमें क्या-क्या चीजें डाली गई हैं तो हमारे टेबल का नाम क्या है हमारे टेबल का नाम है school S C H O O L T यही नाम है ना तो बस यहाँ लिख करके टर्मिनेशन दीजिए देखिए आपके सामने ये आ गया है मल्टीप्लाई कर रहा है आज के इस वीडियो में यही खास है तो अभी हम करने क्या वाले हैं अभी हम बहुत कुछ नहीं करेंगे सिर्फ मल्टीप्लाई ही करके देखेंगे तो उससे भी पहले हमें क्या करना है रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट कराने होंगे तभी तो हमें पता चलेगा ठीक है तो चलिए इसमें इसके अंदर हम रिकॉर्ड्स इंसर्ट करके देखते हैं तो सबसे पहले रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमें क्या कमांड यूज करना है इंसर्ट इनटू ठीक है तो यहां पे लिखिएगा इंसर्ट इनटू इस तरीके से लिख दीजिएगा इंसर्ट इनटू अब क्या करना है किसके अंदर इंसर्ट कराना है तो हमारा जो टेबल है उस टेबल का नाम है स्कूल टी तो ये लिख दिया स्कूल और फिर लिख दिया टी तो ये स्कूल टी के अंदर ही इंसर्ट होगा ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा यहाँ पर वैल्यूज डालना यहाँ पे वैल्यूज जरूर दे दीजिएगा जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था ठीक है अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट डालेंगे तो नेम ऑफ प्रोडक्ट में क्या डाल देते हैं हम कीबोर्ड डाल देते हैं ठीक है क्या डालेंगे कीबोर्ड डालेंगे ठीक है इसी तरीके से आगे भी चीजें होती चली जाएंगी समझ में आ रही है बात तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कीबोर्ड सिंगल एटेड कॉमा में लिखिएगा कीबोर्ड इस तरीके से लिख दीजिएगा कीबोर्ड हो गया अब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे आ, हाँ, मतलब सिंगल रोटेड कॉमा को क्लोज करेंगे फिर यहां पर इसकी प्राइस आएगी कीबोर्ड की प्राइस तो दो सौ प्राइस है ये 200 दे दिया छह यूनिट की बात आएगी छह यूनिट दे दिया हमने ठीक है और यहां से टर्मिनेशन देकर के एंटर कर देंगे तो देखिए ये लिखा हुआ आ गया है वन रो अफेक्टेड ठीक है query okay one row affected अब इसमें हमको ये देखना है कि हमारा बना है या नहीं बना है तो आपको सेलेक्ट कमांड का यूज करना है ये लिखेगा सेलेक्ट और कहां से सेलेक्ट करना है तो फ्रॉम टेबल का नाम जो भी आपके है ठीक है जैसे हमारे केस में है स्कूल टी तो यहां पे लिख दिया स्कूल टी ठीक है ऐसे दे करके यहाँ टर्मिनेशन दे दीजिएगा आप देखिए ये बन गया है लेकिन अभी इसमें हमें टोटल नहीं नजर आ रहा है टोटल कैसे करेंगे तो यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है यहां पर मैं हूं ही तो मैं बताऊंगा कि टोटल कैसे करना है तो ये देखिए ये लिखा सेलेक्ट ये आपको चाहिए वो जरूर दे दीजिए तो यहाँ लिखिए name underscore of underscore product तो ये दे दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट ठीक है ना और नेम ऑफ प्रोडक्ट देने के बाद क्या करना है आपको देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपको देना है नेम ऑफ प्रोडक्ट दे दिया अब हम दूसरी चीज सेलेक्ट करेंगे यानी कि प्राइस ठीक है तो ये प्राइस भी हो जाएगा और कॉमा यूनिट भी हो जाएगा तो ये यूनिट भी कर लिया हमने अब यहाँ पे कॉमा देंगे और प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से और देखिए यहाँ पे प्राइस को मल्टीप्लाई किया यूनिट से और इसके साथ ही ये जादू हो जाएगा आपके साथ ठीक है अभी हमें क्या करना है ये हमने कर दिया है और यहां पे दे देना है एज टोटल मतलब इस वाले जो नया वाला हमारा कॉलम बनेगा उसको नाम क्या देना चाहते हैं टोटल ठीक है और ये आएगा कहां से तो ये आएगा फ्रॉम टेबल का नाम क्या है टेबल का नाम है स्कूल टी तो आप यहां पे दे दीजिएगा स्कूल टी ठीक है एकदम आसान है अगर आपको प्रैक्टिकल में ऐसा सवाल दिया जाता है पूरा एग्जामिनर का माथा एकदम हिला के रख दीजिए बस हो गया काम और यहां पे देखिए टोटल भी आपके सामने होता हुआ नजर आएगा एकदम कमांड लाइन आर्गुमेंट पे करके दिखा दीजिएगा एग्जामिनर पागल हो जाएगा ठीक है उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी